kumanaan ruux ayaa ka cararay guryahoodii daraasiin ayaa dhimatay kuwo kalena weli lama haya raqdoodii nolol iyo geeri toona tani waa beledweyne oo ku taalla gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waa xarunta ganacsiga ee gobollada dhexe laakiin maanta waa furin kaaga baahan kaalmo bini'aadannimo hay-adda n oja waxay sheegtay inay toddobaatan ku oo qoys guryahoodii ka carareen biyaha webigu waxay harqiyeen dad guryo goobo ganacsi masaajido goobo waxbarasho iyo isbitaallo taas oo ka dhigan in noloshii magaalada oo dhani ay burburtay beledweyn waxay kaa dalbanaysaa gurmad soomaalidu waa bulsho caan ku ah inay iscaawiso laakiin hadda waxaa muuqata inay dad badan oo alla waxsiiyey oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dalka siyaasiyiin iyo hay-adaha qaar inay weli sahashanayaan xaaladda ka jirta magaalada beledweyne dadku waxay dhooban yihiin daafaha magaalada ma haystaan biyo nadiifa ah, cunto iyo hoy toona hantiilayaashii shalay maanta waa sabool hooyo hal wiilaysatay ayay biyuhu ka qaadeen wiilkeedii oo maanta waa carruur la'aan ilmo badan ayaa agoontuubay gabdho badan ayaana asaay qaaday oo ay lamaanahoodii biyuhu la tageen waxaase taa ka daran in intooda maanta nool ay ka cabsi qabaan inay gaajo iyo haraad u dhintaan haddii aanan gurmad lala gaarin hal doolar oo aad maanta ugu deeqdo walaalaha beledweyne ayaa laga yaabaa inay naf dhan badbaadiso ha baqiilin ha yaraysan ha daahinin ha diidin hana iloobin inay adiga idaawanaya ku sugayaan walaalaha beledweyne aanu gurmana beledweyne bartaad ka riday heshaa masiibadu beegsataa adaana bakhtiyin karee baroor mooyee nafluhu dhibtaada ma baajin karo biyahan webigee fatahay dadkii beledweyn qarqiyey badweyn qaarkood ku riday badhkoodaan laga warhayn waxay beerteen tirtiray guryaha baaba'a ka dhigay bannaanka carruurta wadhay adaa boqorow karee badbaadi addoommahoo baryada guulla guullawaaji Amém. Amém. Amém. Amém.